sema kulezi kusoka ngirwaji ambasa domanjiru mtisiswa program ya feno e ya jagana kwa agenda mcheza kuna kisanja tuna mkuu kuna mtambale minu uja mchekada gona kwa wale tuwaka lukoba za katonda mkeseza nubende mkende buru nyonyi nidala mwazo mchano basebo banyabu banafe mwena abali jumuli na mkama mnuji tumula zolo chisache chinji e chibere na e nchino na kwa wale olo chisache e yenso kwa wale tulibadam tuwaka lukura msa mumu ina abali jumuli nga mulibadam mkama mnuji abali wade ya banafutu basabida mkama bawa maanyi abafiri dua tusaba niti katonamu abagumi abanyweze abaisi mchisera chifana kwa ngachina wa chiti olo na kwa friday tulikuwa mpaka tfm tulikuwa mkuku na mtambale mkwano namala emirundi mukwano gwabangi ah, hmm. nina mikwano gyange ababodaboda n'abalala waliwo wabodaboda yandesenanga nti omukuku natumulinze nja omukuku natumulinze nja misa kukonze inja allah na eh, nti tuja kubera you make a people mm. nti kasta mulimu okukola ku nsonga nabagamba nti chibera mu maka gavumenti maka society eringa maka singa ababbi bajja waka musajja mukulu neyekweka mukitanda munda mutabani we omukulu nabafumula emisinde najja ejambiya kati mukazi abuuza nti gundi ayingidde tabuuza bbaawe kakuba kayomaka gabagayingidde gayimiridde kuki amaka gaba gayimiridde kuono naye namwe mbebaza yekirimanyi tulwanye n'abasajja bano porogulamu <clears throat> ne bazijjako ne bakola batya kubanga nze jja okulyabwe eryonna namala museeta ku semyaka kumi n'etaano nemba tunuulira nemanya nja bba battula sokotekeko kano mukwano gwekitutu njagala okakasente kitutu kibalibira bala satan nelle notte show ho visto che state se si contro to direct ready to be in the next five dinda katuno nasomye ku baruwa yekifuusa nga baga ah, nti president apointinze tuli agenda nga sintuufuebaluwa bagidisputebabadde bafuaginzebaddenkulaga nti waliyo ebaluwaalabyekonaye nebagamba Want to be a match day into the, the, the, main ministry. Then you just didn't know that we are going to, uh, in several roses, we are not going to recover. Uh, the vision and the capital that we really want. So the onus is on all of us To think of how things must operate in the such changes because trust me most of these ongoing projects cannot be aborted and apart from that it necessitates actually the president the principal himself to ensure that we keep a smooth path a smooth path that takes us forward. Are you ready for the fire? Hmm? prayer and the several complaints have been there that previously you, John, Godfrey, and I think the Honorable Minister, you are being targeted to have been the influencers of the corruption within Raya, and I have to be very sincere with you. You see, when you look at the suppliers, the, the biggest supplier is the electric poles, the electric cables, and all that. Yes, it has been the brother to the president, and you all know that. So for him, it benefits. Whether it is back in the ministry, it remains as Ria, It is already the same. He has been the chief supplier. He uses his Chinese uh, colleague. They call the Zhang Wow, Zhang Hao. Zhang I think Zhang is, uh, is, is, the person who has been in charge of this. So, the, the currently, the message I have for you is uh, just to tell you that you have to be very strict on this battle because my simple, simple, simple worry is His Excellency remains a very disgruntled man. Very disgruntled. Actually, what he wants to do, he wants to make sure that he the entire Tim goes down, hmm, there is this man called Turihikayo. He wants to bring him back. That is the information I got. Hands Wants this man to come back. Secondly, he wants also, um, he wants also the, uh, this, this Uganda man you had been fighting with, what is his name? You're talking about Rutuama Chas. Yes, but that is Rutuama Chas. Yes, yes. Now that man, I think that they made certain reports, and I know that there are certain people who, who, who, who try to deal with them. They tend to become like scavengers in their own way. They don't care about being traitors. With this guy, contrasted this whole thing. We had the we had the Kirabo, we had the we had the Patricia, we had the Naomi, we had the we had the Steven, we had the uh, Patrick. All these people were there when we are here because after meeting your honorable minister, we agreed of course, she met the Katasokul to, to, to the president's brother and told him that, you see, we have battles within. That is why some payments have delayed. And as well as some, some, uh, uh, some projects are stagnant. Because he was looking for money also to see that the supplies are getting done on time. Something which actually became very impossible. So what we are looking at right now hmm, is that the, the, the first pro the, the, first question we have is that you people have been intended that you are you such you are such uh, corrupt officials who even at one time wanted to escape out of this country. The second accusation is that you have been dealing with the CID yeah, to, to, to, to, to marine the, the, the, the, the, the, the, the, the national resources through those projects. Then secondly, that you have connections with the first family who have been fueling and the peddling. If, if peddling your activities, especially when it comes to fighting crime, fighting, I mean, against your guilt, that the CIID has done a grand service to the nation hmm, by not forwarding you to that corruption court, which I think the principle is still insisting that these people should go to court. The Tatsik Tavan that these people should go to court. And they were very strict about that. He was very strict and every time he's asking, I'm not hearing, I'm not seeing a news bite from anywhere showing that real, real officials are in court the anti-corruption court because I think he got the full report. Whoever did it, I don't know why you people still, still give access to people like to to to Yahikayo to have to still have contact with the staff in the ministry. Not oh, really. There was simply nothing we could do because when you look at the how the whole thing is, it is like, like uh, we talked about the engineer Swama. Now that man because like he, uh, he kept they, actually what I can tell you is that they have a very large very large group. It is also strong because it is mainly uh, technical. Who normally go to the field, who are preparation, monitoring and all of that. So the problem came in this that uh, when this man contract expired, of course we will that it required a small time, just a small time even with Thomas contract, because I think it was Thomas contract was left by just one year. So what, what would happen was uh, if this man goes, then we antagonize the remaining staff, do the shifts, do, do, do the reshuffles here and there, and then, of course, we gave him a shadow. Uh, and they pressed somebody above him, uh, I think Mutima. The whole process was meant I mean, to dupe him, like you put him in the shadow office. Like how we have these kingpins. The Kabaka is well qualified culturally, but he, he cannot make a grand decision that can help redirect the, the, the, the national policy. So in the same manner, that engineer was placed in that position simply to, hmm, to just keep warming like a barren chicken. I mean, the uh, chicken is trying to hatch uh, and fertilize the eggs, so he was just there, very unproductive. So the whole thing was just to keep him there, to cool his, his fighting tempers, and as well wait until his, his contract expires. So he finds me, he gets a hard knock to, to, to renew the contract. He had to, first of all, comply to I felt his compliance was the only way to, to, to let him into the next contract. So fortunately, oh, unfortunately, so we see His Excellency cancelling the whole thing. That he, we are not going to, the whole thing is going to be reverted back into the ministry. So what we are looking at today is that what policy are, are we going to follow? In the first place, I think you know better because that has been discussed with uh, with the cabinet, the presidential uh, security, private secretaries have been trying to write even the innovators to bring something on the table that would help to like to to mitigate hmm, the reconnection to make sure that there's no conflict of work there's no conflict of interest and as well to ensure that there is no uh, kind of how can i term that um, that there's not going to be any any fights but the scam you beat is reducing the salary to, to, to, to the public service scale because it ceases to be an agency, it ceases to be a, a, a So, but managing these projects is the most important thing. We may not care about the salary. Even how we can manage this money, like if we have $400 million in waiting, I think that is enough money for any creative person. If you don't have rigid-hearted people like Ama and Tuyahikayo, I think that becomes a very good notion. So, kingdom of things, Hikayo remained with this team headed by Mukwama, who kept supplying information to him. And I believe they kept on making several reports and delivering them through the, the, the, the, the, the offside the through the offside the channels to His Excellency. So that is why this information was received. All of these reports were given, none of which Many of which were supposed to be secret and confidential um, uh, uh, documents of, um, of, of, of, the agents. They were not supposed to ever be given out. But now, if it came to that terrain and it was given to the principal, that is very unfortunate, but we still have to think about the better way to mitigate that, to counter that, so that we can still survive. Because currently we have renewed contracts. And the farmers contract was that is completely so it cannot be considered for anything. No, when I look at that, of course, it is a, um, it is a very interesting bit, and I thank you for that. Uh, thank you so much for that. Now, um, we might be having all of that, which is not bad at all. It is not bad at all. You get it. I looked through the projects that you, you really want to work on, and certainly I'm very sure that His Excellency is also interested in those uh, in those projects. But the main thing I want to tell you is that the, the reports that you what you have called the offside channels, where that the information was transmitted to the president. I'm telling you, those reports have damaged because these were very crucial documents, very crucial information, some of which were just the files, photos. You know, somebody take a snap of the entire file, hmm, those documents, rearranges them and they print them in that order some are photocopies some were reports like when the case was tabled before the inspector general the general of government um, whatever came out it was well described to his excellency then there was another infraction of uh, several audio recordings i think he, they had been asked from there's a certain gentleman in the media as a presidential advisor he's uh, he's uh, normally he, he's very common in radio. It's called the what is his name? We're talking about uh, Tamale Exactly. So Tamale. I think he, they met on several fronts, and they they, they, they, they had the, the he listened to some of the meetings that were taking place, and they got totally convinced. So, um, was capturing notes in one of the of the cabinet meetings, and the, I think his uh, the, the principal's mind had been awashed with fresh information of corruption and the mishandling of projects in Nigeria. So the, the, the, the minister was silenced. That one I have to tell you. Tutu was silenced. Was called a bogus leader who deserved immediate uh, replacement. Now currently we are having challenges here. Um, the, the, the, president is looking for another minister who can take uh, forward the minister of energy and and is looking at the people who are conversant with the, the Chinese. They are looking for people who are conversant, who have been engineers, not just political heads. Because he was also looking at merging uh, certain ministries to give them just two or three ministers per ministry. even this, even just one minister, was looking at how to cut the government the expenditures on administration. Then uh, when we tried it, he, he, he, no, actually he was still waiting for verification, mainly from the finance minister to tell us which donations have been cancelled, which loans have been denied and all of that. So currently we have only atuliza ali gyoli kakati olutalo oluliwolinda kunsomera ebaluwa olutegedde kakati kansomera ebaluwa ebaluwa eh. yatambudde mu mawulire eh, ku social media eh. olunaku olweggulo naye nga ebaluwa egamba bweti ebbaluwa enongeraga nti yawandikibwa ku sande akolendoza mm. yefeeki esooka mm. well i don't know mm. yawandikibwa ku sande nga kumi na lumu tofaayo gano gabbi gayetoolodde president gabbi ga sekiritary njagala kusomera ebbaluwa eno eyamayiganfu aa eyamayiganfu ah, ah, naye nonfu nga bakwatagana bino ngangatta mu bino ebbaluwa enegamba bwetyo hmm. president agiwandikidde onayetulabye amasanyalaze miliyoni bibeera bagabbe ulibabba miliyoni atano eza dola miliyoni bibeera bagabbe nedda nedda nedda nedda museveni ajjako abasajja bano abakumi tutambule n'enkoni bamanyiddwa ngerabba kuba vidiyo zonna kati abo bonna ngerabba kuba mu vidiyo kubanga abasajja bakomye abasajja bayitiriddwe okuba abatawo mulamu appointing of new executive directors and oh. deputy executive oh, directors of era rare rather <laughs> by virtue of the powers vested in the President of the Republic of Uganda oh, by Article 108 one of the Constitution of the Republic of Uganda, I have with immediate effect decided to appoint Mr. Godfrey Tuliahikayo as the new Executive Director of the Rural Electrification Agency, rare for a tenure of 18 months, and Engineer Charles rutwama William as the new deputy executive director of RARE for a term of three years with effect from 1st May 2020. Eh, to, sorry, 2021. I therefore hereby direct you to organize the current top management of uh, Rural Electrification Agency to start preparing uh, to hand over uh, to the new appointees. Kati, okusinzira ku bbaluwa eno nedoboozi lyenkubye wano kitegeeza nti enebbaluwa eri preemptive kati abawandisa ebbaluwa eno bagezaako okundoza okunyiza balabengabamugambe kyabwedde ntiekyogero lutwama ne tulyahikayo tebaweebwa mirimu anti tulyahayo yaliyo yaliyo lutwama namuwa ku doozi yange yemubeezaawo rumba kumunyonyo kumute mirundi emeka lutu wame esula ko mubala kati ebalu eno bogira babaji wandise sibulonyo eh ndiye libale sibali date eki ne watade ko sikinta ko bogiri muri mu nyinyi era bagitade ko eh, tayi ndiye bogiri mu state arusu mu nyinyi ababye mu basibuka eh ne kula bantu nyinyi rebe ku ba video kati utambule ne nkonyo muntu abantu bakube ku muntu bamutire ko wano edobo zero lyo mpadde bwe ndigata eh. ku balu eno yes. preemptive yes. olaba nti bagezaako ndoozi okwagala yes. Eh. oh, maybe okulemesa president kakati soko soko appointinga abantu bano soko soko ko kwa rojeri ne ko barua nabusa ya government yano si barua ya president tugende ngo kwa secretary ne musebe bagenda musula kubanga masanyalaze musebe ya yogera da e, e gundi Uh, economic bottlenecks engudo amasanyalaze bichi president yasoko kupropozinga gund industrial parks mm. nagena mwadi banka ne bagane n'oluguudo lw'ejjinja balukoleko flyover mm. kubanga abwe namambe emotoka baaluba mm. flyover bagiba mm. museveni ateekawo 20 industrial parks mm. Mm. naleta amasanyalaze 50 million dollars zo bazibirawo mm. naye kyemba saasiramu olaba abasajja bwe bagamba nti mutowe yabasi yaleta emiti emifu mm. nakugaa nti president yasindika security tikundi bagenda okebera emiti nga gyonna egyali bwenkuyeko mukyaina neyesiga kiwi nadduka ndoza gwe bagamba oyo ah, bagamba nti ate egyo emiti muganda president yenyini naye kyembabuuza baba bawogerako ebintu ebyo nga mukyali mu buyinza what will happen if a new government comes and the commission of inquiry is made mm. yes kwa kitegeza group je bali munfu tebabagala mm. eh first family you know kutegera nti bekola gara na yuti bajagala if that man can say ndi mutowe ya rete miti emifu mm. eh ndi just my role okubabulira ndi ndo muli nabo fimo ndo mukuba feba namwe febe mukuba ne mutukuba ne mutunya ku mitwe ne mutunyalako fe bannammwe bano be muli nabo muli nabo ssente si bannammwe kubanga ebyo temubimanyi kakati muno bano nyana minister mulala kubanga ato yeah. nayogera muno alaganga yeah. atulale mu cabinet ago yes. yali awandika yes. uh, cabinet meeting yeah. cabinet minati yeah. e, eh, e, nazula nga atulale mu cabinet yes. kugamba tuli ku kizibu cha kana yeye very way kakati kana way njaga luso ko somewa ne inga atine video ne, ne audio zo bazeko koro kamaro yeah. nanti bagamba nti nzembe muwereza mm. eh hey. abantu asatu mu babiri bagenze naye abasembyeyo eggulo kyebabakoze abasembyeyo eggulo kyebabakoze waliwo emergency meeting bali abazungu bagezi abazungu babalyako sente nebabagaa nti aate ah, mwe temujja kujja tugenda babalanga abali kuki ku beiru hmm.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 yagimpadde kani we regulate oba we need a tough law because we have serial killers, we have sadists, we have commercial murderers and ordinary murderers. Ono mwana wazemu muulira. Ono mwana wakuwena kule wazemu muulira. Anti bamukwata. Anti bamukwata ni bilioni namba munju. Kati ni bamwangu ya mangu. Ni bamutwala mu court. Kubanga oyo omwana ate abadde akolagana n'abakiriniki emu gye mumanyi mm. era n'eyo yakiriniki yabaddewo abasawo babiri omusawo okuva erugazi kyenabagamba naye mwali abasawo bamusaka babiri nabo mwebali 62 doctors surgeons under investigations mm -hmm. ate bano kibatanamanya ate criminalbond icc ate ina bala 15 beriko wano bano bakiyingidde ekitimba babagamu mumwoleze ewamu uh -uh. wakiyingidde wawadde obujulizi kyebabakoze kibaba bakoze eh, tubaona ha abagenda batemba balina okutemba ate kituyambi hmm. nti abamu ku babadde balwanira obusika bakwatiddwayo kakati kitegeeate eh. gwe obadde ogenda kusikira sheeke ne bakukwatira ewandiga ya mumbizi olina kyonyega gweabadde agala okufuga eggwanga nobanga oliindaitedi mukutta abantu kwegawe tukulonda kuba pulezidenti uganda tefuuka faamu yo abo bawedde abo mupolitics tebakyalimu bawedde banaye museveni katonda yamuwa omukisa bagambanga mbuyatta abantu munoza ne uganda aisis bweyaja yayola koni noyagaliza mukakitaawo luta nyoko batwala omwene e, eh, mm. kata soka osome kani soka osome ogatte kwekyo olabe bwetufiirwa um, igg's report on talent issues e. alleged massive corruption at the rural education agency The Inspectorate of Government received a complaint with allegations of massive corruption at REA with regard to the design, supply, and construction or installation of electric electricity power lines in various regions of the country. That as a result, 29 power lines failed or have fault equipment causing power outages. From the 29 power lines, the Inspectorate of Government sampled and selected six power lines that allegedly had the highest number of failures um, and offered equipment uh, for the investigations as shown below. Kitugum, a Palabek leader, uh, you know, Jisau, a Pala Aloy, Kitugum Palabek Lokong, a power line, Ibanda Kabujo, Kabujo Gera, Kamwenge power line, Ibanda Kazurushere power line, Kabare, Chisoro power line, Masindi, Wachibulisa power line. Um, ezondoza zezo omukaga e, e, zotnezokolabi byebakolayo eh? the investigations carried out revealed the following raya contracted the following companies to construct the following farms a consortium of um, lt projects limited mrs muringa holding and mrs bringa holding an ms uh, power and city contractors uh, for the kitigum palabek lira um, spencon services limited for kitigum uh, padibe uh, lokung power line meridian sales and services limited efo ibanda kabujogera kamwenge a to z maintenance and engineering limited for the ibanda kazurushere um, and covered Chisoro power lines. KEC International, a former Sindhuachi power line. Raya contracted the following as con as consultants to supervise omumaaso olabibwe akola yo nga batwala mitumi mifu bakola ki kakati letasonti banza tulina time mm. ntono mm. kakati ekimi explain mm. nti president yateekawo ekitongole kya leya kisasanya amasanyalaze mu ggwanga mu byalo in his manifest manifesto eya 2016 hmm. the president directed ti ebyalo amakombola 8 mwana h04 hmm. biwewe biwewe hmm. amasanyalaze nagenda yewola sente mu world bank miliyoni za dola atano bazikubirawo tezina kyezakola kakati nebajja bekolamu ekibinja kuba ekibinja ekibbi nze nkimanyi hmm. naye ate tebalina webalaga kati bano abagenze amawulire tegawandikako bagagula naye kyenkubuuza omuntu gwebabise ku ledi abekyalo baba tebamanyi teyafudde mhm. bano abasajja ensobi gyebakola bagenda nebakola zoom ngeriko abantu anamu bataano hmm. kakati zoom eyo nebasekerya akamuseveni nti katono bayogereranga keekiro nga balina senta omu atta banne bonna nayogera negwayagala american sai energy yingiramu tewali gwe batamanyi wano buli eyayogerera ku zoomu ajagenda mu icc kuba bwali balanti kwe bayogereranga ebyama nga bo bagamba nti zoomu teri eh, gundi infiltratable infiltratable abanene abayogeranga ku zuumu bonna batemba nyonyi bano abasajja babateze omuzungu bwakugamba tireeta obujulizi togendayo bano amagezi ge balikoze gaali baddaaga kulemera mu uganda ne bafuuka bafugitive muki hmm. naye the moment they went there era walutwetwe yayogedde naga nti bana fe tetulina baloya wano baloya bafa bawano bigere hmm. naye abasajja abazungu boogera sente zaffe zagenduse kagamba why should we pay this man no no omujoze nnyo naye nagamba hey, eh, this man is a beggar yes I'm a beggar but you cannot control me tosola kuniyako noddamu noniyako njakubeera wange gwe beggar nbagambaprofesayabagamba in 2014 oyo omusajja ajaba kuba abamalewo kalakita yenje manyiakati banebagamba nti what are we paying mwasasudde miliyoni za dola asatu ku sesoni emu from gundi sursday yesterday bavuddeyo bawotose they have a meeting today sawa nya to review what happened eno efeeza esoose bavudde bapanikinze kyebalya bakutte omukazi akulira pano mu merica yava georgia kyeyabavuluze baloya bawano nga yes yes nangazi mayembe nangazi kamaze okwenyola gali agatajja <laughs> omuzungu mwamuyingiddemu gadafi bamugamba zuma yanona gadafi emirundi emeka zuma gadafi nalemerayo abazungu wansi they provoke you noga nti oze kwewozaako uh, anti nkubuulira hmm. nti bo bakola diiru nti bajja bogerako naye nze simukula kyenkusazako kiri kimu red paper yafuna 3.5 billion mwenda yafuna 3.5 billion obutayogera hmm. obutabikubamu kakati hmm. kyembuuza bali abazungu bagezi they want to lure them all whatever information you gave in that proceeding hmm. bazina kati aba isis eh, eh, bulaki balowooza nti red paper yetaaga sente zonazobaleme eh, kwogera gwe tebakuwa kyobalaba nti minisita omu yagenda ewantu n'agamba tekali mubeera mutya n'omusajja azunga ku tv n'agenda kwenu gwabakolera yes nabagaa nti gavumenti ya museveni eringa bebi bebi tatunuulira amuleze if you want to suffer in this government support museveni kyekikonyabonya ye anti bo baagala kusuula kintu kino era nawandisa akatabo kange how to overthrow your government without knowing bagikubye ekigo anti nodda hmm. kubanga kakati akalulu ah, kekakuwesa obululu kajja ku masanyalazi ogabbye kakati mbabuuza mm. tebaba kuwadde sente ogulira abagenyi enyama notagigula nemmere netabaayo noga nja kkuba ndongo bwema bazina tebakowa nebasaba emmere if voters in a democracy you must have service delivery kakati gwene gwona ogula abaopposition bonna babubweni baninga bino tebabyogerako the issue is abantu bafiira mu malwaliro baali batuuse ku 20 women dying during delivery nemba kuba nga basho wange kati bachafa nenkugamba nti muisani uganda basi zetomeranga nga abantu bafiira mu bikajjo bya metta babatwala lugazi bakuulamu kakati accident zikyaliyo mu isaani uganda these are open indicators did you bring new drivers what do you bring nembagamba nti ebyo byonna fiika salaama yali wabwereere baalina sente ekitovu nemasaka webabikuuliramu omwana yaddanga mulwera wati nakanyuka omupiira gwa motoka ogolupanka motoka negwa abantu kumi nabana omwana nga bamujewo nga bakakwese nga bano benda kugambanomwana nga bamuzanyisa lwaki president atomera kumbwa lwaki atomera mbuzi byanasasula baziraba ngeno eyiseewo neyokubiri akana akekwese mugundi gwekatiatombuzi ah, ah, purezidenti yali atomedde ku mbwa lwaki konvo ya purezidenti tetomera ku mbwaadino eh, bino biri ate mu security kitegeeza nomuntu omulala asobola obikola gwe yuar being it for commercial but watiyefu nga naye oli yekwese tuwena kutuonye anti baba gambie mm. baba wade 3 weeks to submit their defense this purpose of 18 days was intended to read them cases kakati akasaja gali de million za dola aga kati inda phase yoku vidi baja kutuna chovula babakati aletachi e, e, e, billion yevina money tiwali baso kakwata sentesa kwebweru where is the money era nze ndi musamunyifu nyo mu bintu bino why nabagamba nti instead of overburdening our cerebrals abantu baffe basasula emisolo mingi why don't we humble our cerebrals and talk to the donors which kutes has done kutesa bagambye ki nene anti bagambye gavumenti egenda kuteekao commission of inquiry nagana amanya gogulya basoma lwakuba nti this government te e, e, e, yagoba abantu bufuno tebabalabani walimwajo ajoza ensi najoga midia naginyako naginyalako yaletedde museveni obuzibu kuba itisimpleif thereis a dispute between jj odong kulisi lasoma nono tellas where that man who disappeared yali abeerawa we go to the village Eh, when eh, did eh, hmm. you last see this man on the view you will discover hmm. that some of these people bafa dababa limba echo kubiri beyambisanga detention yezo okwata abana abo babajemu organize you will see people missing some people have started missing in the police cells some people have said a million year dollar umuntu agula million year dollar umwana umuwala agula million year dollar joni beyakwata anga yabakwana kwa jamu bintu ichisoboka nkubuulira amtelling eh, you isupos million ya dolla mwolegulating wataolegulating olinga ono gundi bahati eyakugamba eh, mutulesa etteeka ku basiyazi nababuuza bahati etteeka litiduyavu basiyazi in uganda mwebali baliwa omusiyazi ayina likwidi ye gyeyeyambisa kanrevenu soties tell us that it is an increase in that liquid me i said homosexuality because i cannot fight people i don't understand mu uganda mwe abasiyazi babikola artificially bafune ebifaananyi bagende kuwemba sente batunoonya an african man cannot accept to turn himself into a woman, woman. tekiriiyo eh, eh, european homosexual tells you am a woman attacked in a man's body ndi mulema I'm a woman. Ina kwa kisiona. Omayenti mufamilio zaba siyazi. Omusiyazi. Akwala lolo yomu kaza anoba na afumbire omusajja omulala. Mm. Yes. He's a woman. Kaisa akwala lolo bili. Ndi eno. Okuja kakakati. Baba ina. Ndi. Baba. Uh, baba. Baba. Baba. Baba. Baba. Baba. Baba. Ndi okay. Tetuzala. Tuna. Tuna yununa baba nafe. Kani bakola solution. Ko, so kwa uzale kati ngori musiyazi. Mm. that's why you see nti ololo businessman eyali bisopo ebungereza ate yayina family ngaate eriye mukazi but god the way god treated that, created us you cannot to, to play too longkatibino ebyawano biri atifiiso nti bafunyako visa genda bweru nakubbirako kakati jagala mbuulire e, eh, e, eh, gundi lo ya, ya, ya gundi yali eyambaano eryebiziaga e. Eh. nebagamba nti ekisa ekyo gyekiyamba nte gyebasala oba mukenjaki okwanguwa okusala eh, eh. no kiyamba nte efe mange eh, ereme kulumizibwa kakati what does this bahatis law is reverse psychology when you are recognizing that you have so many homosexuals which is not around so the homosexuals will send more money here that we have a cell there because you cannot regulate which does not exist kyovola bano bano baagala to regulate okutya omuntu aleke nga alaamye nti ensigo yange ngiwadde gundi mu uganda wano nobulira omuntu afa obwavu nti ensigo egula emitwalo gya dola esatu aganjakazaki ninabiri ekitwale ni bwenaafa nfa obwavu abasajja ekenyabategeka ekirango mumawulire bagamba hmm. nti omwana awayo kitawe nenyina mubayulumina ti nasanga ngaekisenge kijjudde sente bali ovawere muti ono gundi eyali kukokedde eyafuuka mu ba paalamenti gundi eyabadde mu mawulire yagenda n'agamba nti gundi yali kubukedde awo n'akisaagirako naga nti waliwo abailuminati abazze wano naye baagala eh, gundi bwoba osobola okusaddako tewajjula nga ffe banyaffe abakadde tubasabira saala bagira babeerawo bano tebatunda bano abaana bano abaagala sente kitaweta mutunda tojja kulaba omusajja atunze omwana omwana omuwala agula miliyoni ya dola emu bamutunda musanvu wy ono omulenzi yali akolagana nabayizirayirizi abayizirayirizi badrainingatuveyeyo e, e, so mm. babalimba banagunde kakati ekyo lulo electrification kati eyo ebbaluwa it is there omusajja akubuulidde ti museveni wansi walike andi lutwama baaka kakati bano nebagaa nti no kuliyemputiiti mugae kiri fek nomuwandikenzembakubye lutwama nze namuwaka akatono akamubeezaawo yakatono akachi ya shula kone mubala kisina shula kone wa lutu ama akachi kwa mwa gundi yewe ya guwa kwa kontraktivi kwa za ningi niya kontraktivi ya guwa kwa uchitutu ya lagira ni na yemwe nko ndo giro uti ya wansi vi umutu kwa nilite fula ngo genda ambali tuwa ini andi si chitutu yonu e dogo ya mweli tuwa ini andi si chitutu yonu kwa mbri ya wagamba nti kwa minister bali manu nyari president ya yo dabantu na batu wali wa museveni katu chali kumandu uyuto chali kumuseveni ya kuomulimo anche mbabuza zibaine mugizi mtu we omusajja bwaba yakugobye no ganti balamu bange banja kala odamu nozala ogera fumbiro abo kakati bayine enkola abakatuli kimugende wa museven mugende wa museven abakatuli kyategere nti ono mukatuli kinyo but is now if you take people from mumbali to entebe to demonstrate that you have a lot of support then what does it mean if Museveni appoints you enkoko najitwala wani katali kuataku tebakuataku kabila yone yivayo muntu chabuka mchiswa mu Africa all of us come from tribes jumene jafu ekitekeze strategy yokutwala abantu wa Museveni it doesn't work because it means you are blackmailing him you are no longer neweteka abasiraamu neweteka ki takuweera ddala kuba kitegeeza kati gwe tokya atributinga yowa appointment tuyimu ojja kuba yabwe kyebatamanyi reverse psychology tulayinde nti tuinvoko baganda abaganda kyebakolanga kabaka bwe yakuwanga obwami nga bakusimba emabega nti mwenna addekirani kakati nebakufugira okwo omululu gwabaganda kwemuyitira owekitiibwa ayisa abaka babuganda mupala nateekamu sente zange bagula buguzi bululu nti mayiga mpise emengu yita ku bululu bwabaganda kukibugo obuteeka mu bokisi emengu nebabuyibwamu hawu tiire kulinyeyo bwoleeta ebyo sigendayo nataddemu sente zange onereegamu <laughs> tamale um, ampuliriza tunene kyekagatano zokka okumulamu eh, ku saawa emu eh, tuleke tukumala ti musaa zaffe mu saa yaffe endala eh, kakati eno um, njagala kuvaayo walutwama mubeya newalala era nebbaluwa yakabaka naye bwe bagikoze nti erigundikakati datisnvuddeyo njagala kugenda bugezi kakati onajja kutya kakati nebwokikola kati hmm. abantu bajaga kituufu oba si kituufu kati kikutegeeza how dangerous the mafia is museveni bwatagenzize bantu abo abamuli kutusegere tujjako olunaku nomu nga tufenya ekizibu bali wa museveni woka ah, yonna gyebali hmm. ne mu madiini yonna kankubuuzi tugende kugonde amwasking eh, myself where did the kabaka come from from the hospital from home from e, e, e, chembali njagala okuddakola kuba ntikati obudde yes. buiseeko e, eh, budde kyangabiriza okukolesaawo emu naye nga analysis kusaabasajja gyembadde njagala hey. Eh. nga njagala kubuuza observation yo esokere eh. ddala hey. saabasajja bwe yajja okujaguza hey. emyaka tulina ekyeka zafaamika asatu asatu let us analyze that one hey. kakati ekyo ekyaleeya mm. bannayuganda basirise kyobala banze nwalira nyo museveni bagaa nti mwagala mwagala nnyo naye anti let me tell you mm. this man has, has identified a problem that we need the power mm. neyewera sente nakola damus nemuzibba museveni yewera 50 million for rural electrification kubanga edda amasanyalaze gabeeranga katwe nga metal industry eri katwe kati eriyo saluuni mu byalo eriyo abatunda juisi eriyo obuuma bwakasolo eriyo obuuma ki ekitegeeza mwenindi electricity mm. nagenda yewera milioni za dola atano bazibbye nga bwolaba mm. kubanga mukwani gundi kyeyakolanga hmm. mulyagonja mm. yakolanga bwati mulyagonja yazuula mm nti abasajja bano babbye emiriyoni za dola bbiri kakati ye kyeyakolanga ngaabafayininga era abo batulyagenda ne waliki babagamba nti mmwe bwe mutwepankirako naffe tutwala mu kooti wevomit take us to court under four conditions one identify a judge ah, gotucontrolinga mm. two don't charge us with the cases where we shall pay fine not imprisonment mm. three tulina okubeera nebatuwa beiru pulezidenti nalagira nakalima nalima nalagira ono omukazi wa saidi nagaana nebagenda mu palamenti nebagula ekyo kyali kiise kukadaga nga takitegedde bali kuleya kakati president nagenda yegola milioni endala bina bali baziswamiridde bazibbe kivula babo bagambi nti oyo mirundi yamuwa butepu singa twogera bali babye milioni bina ebya dola bakuwaddeyo ompayo ki bamanyi nti yenza ati bagenda kunkolaki ah, ah, batuulo banziti nembakwata era nkugambye nti lutwame ekimutambuza yajja ewange nga ndi mulwadde ennyo gwe nalwalira yajja adduka nti bagenda kunzita nenkubira kasajja kange essimu nenkagaa nti waliwo wano gwe baagala nti aa kakatiitye eh, tola kukako omuweeko talina kyalaga nze motoka yeefuula kitituvazanya banombakubye nembatembesa ennyonyi me abantu abayogera kati nze nsaasira do these people honorable chitutu talabika kuwera part of this group ah, ah. nabagamba hmm. nti omusajja omusiguluze tawerekera bagenda kwogereza yakwanira waka unless museveni dismantles mm. this group that has origins in state house in the palace buli gwanaaleetawo bajamuwamba, bajamuwamba. bajamuwamba buli gwanaletawo boba enkwe kati balabwambatusiza ku zoom mbatusiza ku zoom musituke kati tugende ku feezi tu kabuli feezi tugende kugwa okusirisizawo basajja mmwe muddemu muntu aba ali mulabe anti kakati ba information bagifunye dda yamuvumye eki yamuvumye ekiyamuvumyeyes kakati kuba kitutu kiri vetted for vice president mpozi mulupapula lwa mwe mpozi we mwe kakati kitutu taina na masanyalaze wabwe taina ania gambi nkuhuri wabwe yakola yochi teri masanyalaze abantu kitutu na mugamba abantu mira abantu nawe yakutuma nti nze njagala gundi madamu kavi nemuga gwe ne gundi na mugamba ono yali minister nemuga gwe leka kwegama kuvuma kadaga bana abasajja bakkiriza ne bagende kwa prison ne bakonfesi nga babba fifty four billion ng'ono muloni agamba nti kadaga yampalana i talk to the president mukatuli kimu nange ne mukatwasabirako waffe mbi nzire nkubuulire nti gwe booliko nti kata gakuwalana bali bagenze ne beetonda bali betonze bagende bakoleze ne beetonda nti twazibba fufijafo biriwo ate bawuliriza nga tebamuwaddeeko babbye tewaliogambaaaaliraijonoerongowisoblowa nemugagwe bali abasajja bagenza bapresident nebetonda kuba balina omukisa bwebagenda betonda Mwaga tuwa bieko fufite fo bilio. Katuwa ule liza. Yeni mga amba guu. Oyoke na kuzewe. Kati edifu. Iii. Eze, eze, eze, eze isima. Iii. Mm, zali ya isima doi. Iii. Mm. Nini mga antibaliba azibi bako enzi wa president bako mfeisi inga. Wana kakasaja kaba 5 bilio ni mu Bank of Uganda. Na akala gira kazi jeyo. Mwaga tuwa lecheyo. Mwaga tuwa 5 bilio ni Bank of Uganda. Hii kwa gindo ni kazi jeyo. How do you do that? Yeah, how can you do that? Yeah, wakana. Ani che mbuza how does a Uganda do that? Kati nalabia midi ya chamba denese. Nalabia midi ya chamba denese ka. Bagayi kasori wa antibaliba bana Kenya bagoba kasoli wamu bali echi is a feud between the two senior from Paris members omu yatia mune diru nono na iwa mkasoli kasoli ba iwa muwani tuwezi kasoli wani aa kasoli kwa bate kamu evi fu acha mili echamba wani echamba denga minister eh, na Uganda ee ee eh, eh, au noko mawa luwachi bana hape kwese benuani ya nganjifu amu hende wongi kwebaka kwa bagambia konti kakati akawunga kaponya ni ya kateka mwetaka babi aa ah, ah, ekimbuuza wabobi ah, waini nenda bayayaate batya bamunju ba palisi bato ya palisi obasigun bo bwe baba bakubanga bagala sente era ekyo mbaddiramu bwe babagala sente tebafaayo obaoliani nti kakati anti kinkubulira nti bemitwejabwe balina malisi oba bwavu oba siwaavu eyateeka eyateeka twagenda fenna ewaponyi naŋaa negura ekyo mpagira nyo namugamba ki namugamba nti kugamba gwaponyi gwo gwe mmanyi nze aponyi gwe mpagira mumanyi <laughs> namugamba nti saagala gwe aponyi gwe mpagira mumanyi gwe bayiriddemu ettaka si gwe aponyi lwaki tetufaanana ngaabanyankole abanyankole balina tekina ensonga anti kyenkuli anti babyekolako tebamanyi mali tuheeyo muki ava lukungiri naye bapulifalinga waliki omugiso this group is not tribal any better who tells the ugandans that the mafia operates on tribal lines this is membership this is membership ya ya ya ayo memba unoti atuliza nze jagana sema kwa nukura mtu mtu kandia ababani abantu wapafira mwakishini ndipamala kubalanti umunyako tesalimu katukomea katubuliza musanyukemwe abawuliza ba impact fm era mujagulize mama katonda wamwe kubanga abawa enkuba eya ttoggo mu kiseera kyayo amawuliro gammwe gajjuzibwa eŋŋaano n'amasogolero gammwe gajjuzibwa ebyokunywa n'amafuta era abaddiza emyaka enzige zejyalya olw'okubanga muwuliriza impact fm munaalyanga bingi njo bwatyo bwayogera mukama katonda wammwe amagezi galeme kwesiba nga airtime akuweddeko kozesa mtn century points zo ofune eddakiika ez'obwereere ezinakusobozesa okunyumya emboozi yo eggweyo bulungi kyangu nnyo nyiga bunyizi sita emu nnya emu hash olondeko use points olwo nno ogoberere ebikulagiriddwa onyumirwe ebirabo byo ebya century evrigo mtn mtn erondo lwa uganda communications commission abazadde n'ababeera n'abaana mwenna mu apuli ono mutwale abaana bammwe bonna abali wansi w'emyaka 15 ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi bafune empeereza ez'enjawulo ku bwereere mu kifo kimu nga mu mpeereza ze banaafuna mwe muli okugema okuyamba okuziiza endwadde zikattira ng'ate zisobola okugemwa gambanga olukusense lubera polio difuteria akalakiro nimonia mulalama ekiddukano meningitis ne hepatitis b omwana wo wakufuna n'amakerenda ga vitamini a n'amakerenda ag'ebiwuka abawala bonna ab'emyaka 1 bajja kugemebwa n'eddoozi eya hpv eyonno nga yeeziiza kansa obumwa gwa nnabaana so ng'ate era n'abawala bonna abataafuna ddoozi yaabwe ey'omulundi ogwokubiri eya hpv baakuzifuna ku mulundi guno abakyala bonna n'abawala okuva ku myaka 15 okutuuka ku 49 bakugemebwa ne tetenasi eddagala lino erikozesebwa mu kugema likola teririna buzibu bwonna ate nga lyabwereere wabula jjukira nnyo okukuuma amateeka ga covid-19 omuli okwambala masiki buli lwoba mu bantu okunaaba engalo ne sabbuuni n'okwewa amabanga waakiri mita 2 okuva ku mulala mujjumbire integrated child health days oba ennaku z'abaana ez'ebyobulamu omwana omulamu amaka amasanyufu obubaka buno bukutuusiddwako minisitule ebyobulamu n'obuyambi okuva mu unicef world health organization path usaid ne banywanyi baabwe Baby, every time I tell you a movie. One, downloading ah, uh, TV, streaming ah, uh, TV. DVD teke kusimu yo. Win big every day with your TV. Win 200k cash every day. Uli wa moji funa. Lwaso wachido kusimu sigi nokiria. TV. Wangula buli daily n'omukutu gwa yo TV channels. Wangula emitwalo abiri buli lunaku n'ebiramu ebirala nkuyanja. Weegatte ku nkola eno ng'oteeka app ya yo TV channels. channels tv omuli telemundo yo tv channels the power is in your hands rng rng what's RNG, that she just tasted RNG. the new Marin horn what it's so good it makes it go G. really yep there's something amazing that happens when you taste the new mirinda orange Okay. you feel the bubbly, buzzing sensation on your lips. Wow. Then your taste buds come alive. And? You get lost in a world of flavorful, fizzy orange goodness. That's cool. The orange is more orange, the flavor is more flavor, the fun is more fun. so zesty, so bubbly, so orangey. New Mirinda Orange. You have to try it. abazadde n'ababeera n'abaana mwenna mu apuli ono mutwale abaana bammwe bonna abali wansi w'emyaka 15 ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi bafune empeereza ez'enjawulo ku bwereere mu kifo kimu nga mu mpeereza ze banaafuna mwe muli okugema okuyamba okuziiza endwadde zikattira ng'ate zisobola okugemwa gamba nga olukusense lubera polio difuteriya akalakiro nimoniya mulalama ekiddukano meningitis ne hepatitis b omwana wo wakuf funa namakerenda ga vitamini a n'amakerenda ag'ebiwuka abawala bonna ab'emyaka ekkumi bajja kugemebwa n'eddoozi eya hpv eyonno nga yeeziiza kansa obumwa gwa nnabaana so ng'ate era n'abawala bonna abataafuna ddoozi yaabwe ey'omulundi ogwokubiri eya hpv baakuzifuna ku mulundi guno abakyala bonna n'abawala okuva ku myaka 15 okutuuka ku 49 baakugemebwa ne tetenasi eddagala lino erikozesebwa mu kugema likola teririna buzibu bwonna ate nga lyabwereere wabula jjukira nnyo okukuuma amateeka ga covid-19 omuli okwambala masiki buli lwoba mu bantu okunaaba engalo ne sabbuuni n'okwewa amabanga waakiri mita 2 okuva ku mulala mujjumbire integrated child health days oba ennaku z'abaana ez'ebyobulamu omwana omulamu amaka amasanyufu obubaka buno bukutuusiddwa ku minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu unicef world health organization path usaid ne banywanyi baabwe buli lwakutaano saawa 12 paka saawa emweyokumakya wulirizanga omukukunafuta amala emirundi ng'akusunsulira ensonga n'ebintu byonna nga bwe bigenda mu maaso mu ggwanga wano mu puroguramu gyagenda ku agenda atuulizaali gyolinawe balikwando kyanafenatera ku mukulu nze gyagenda semakula zikusooka jagenda ku agenda nomukukura butamane mirundi anchakarako olunaku ah, lwalero olunaku lwa friday ennaku ziri kumi na mukaaga ez'omwezi guno gwokuna atuliza alijo lyonna ah, balikuba nti ku mukulu uh, bannaffe mwenna mbalaba ah, mwebale eh, kubeera ku mukutu mwenna abatulabira gyemutulabira abali ku mikutu gyaffe ku mitimbagano egya social media newalala tulina kukula butamane mirundi njagala kakati eh, tuulire ku analysis tulina n'obusaayi shouldn't just dismiss ebaluwa the, the letter mm. why what if this letter was written to somebody and kept it and it was it was not publicized is this the first letter they have written if it is not a true mm. uh, letter abantu kubanga hmm. waliwo omusajja omuvubuka yali ayogeranga mu seven yatwala abantu bangi nyo mu revenue authority hmm. ng'akubira bali essimu nayogeranga mu seven agenda okumumalayo yali katongole ono wakolite chemicals hmm. omuvubuka oyo yasomanga mawulire mu red paper bagitekanga mu stone nebatekamu nti kolite hmm. chemicals ezikola kusinga hmm. kati namukubira esimu katongole why didn't you tell me that quality chemicals is collapsing what's the problem ayogeranga mu seven kati akavubuka bwe kategeera teyatayimu ewedde ku simu yaako nekategeera nti pulezidenti ayinza kugwebwako eyatayimu kaali kagezi nekajija nekamugamba kamu to state house katongole avuga emotoka oba yali nearby agenda mu state house tekamutumba ti mbadi mm -hmm. kati kaddamu omukubira ngaatuuse sisimu yako gyekakolanga bwekamala nga kagala okukubba kakubiranga nti come to state house hmm. kakati ate nekakuddamu nekaga nti how far have you come musirire jamu ok go to imperial hotel oeno hotel and meet my people hmm. kabba abantu wano kabbako neyali kamanda wembalala bamwitangani ayina erinnya kipote yani yali kamanda wembalaizidde eti naawe kamugamba kamukubira esimu ne kamugamba nti abaana bange balina missoni gye mbaleese embalala eyo get them money kati waita kipoota kiki waitidde kiganga kkumi ne kakuba but my, my, my, my boys are telling me have done enough yadduka emisindo okwewera sente mu banka katongole ono omugenzi owa butota naye bwe bamukola why you feel proud nti president akulowoozaako nti naawe ali mu problems haji katongole you are there yes have my boys in imperial hotel akasajja bakayitanga kidduma kubuyanga kambala suit kekaabaferanka waliwo nuye yayogeranga kugumi yatwala abantu bekamulivery authority kakati this letter must be investigated who rise mubigambo bya president byenyinithat one is a, a very dangerous man if he can kati wali wandika eruzira eh, release the following people so this is not something that should be swept under the carpet mm -hmm. eba yakunonyerezako ebaluwa erina okunonyerezaknyerezaknabakazi abakazi abo abajoza ensi bwebafuka mu cupa bamansulira abantu ekibonerezo kyabwe ng'ensi eteredde hmm. kuba kanyugaluzira mu basajja abalalu nga babawadde enjaka babaggaliremu nnyo ku nnyo nga bebagundi abaababo bakulo banakalinabani ejogo yabwe ebaggweremuddo jozibwa abakazi abo bwebaggwemu no emengo ezo siriasi yisu omanyi kyensasira purezidenti kiri bwekiti nze mm. mbeera mu bantu radio katwe is dangeros somebody told me osolitatively nga byogera bigere nti akibisokolwanga bamutemako obugere nti omulambo bwe gwava ewaabwe baguteeka mu helikopta ne bagutwala ekisozi liposasa kyoleeta ebyo kakatiebagutemerako obugere oh, oh. kakati bwe kyebakola hmm. these things don't come on the surface ate gavumenti eno etekinga ebintu for granted hmm. abafamirebo ekyo bakimanyikyenkubulira you must keep put it up you discuss it was it true that this body went to kisozi twabonye museveni yawonye ayina emikisa ge if they had announced that the kabaka had died singa ekibuga kyakamuliro kubanga bali buuziza ani yamuse nga lumesa kiulete towulya bino byebagamba hmm. baganda baganda baganda, baganda. yes kakati mumuyambe gavumenti kubanga ono ajooga abantu yatugoba netugenda badman drivers gudmana naye alamukubya ebbalaayi buli lunaku musabira bamubaya ebbalaayi ajja kukubwa nendala yanjooga nyo natapotiko kalyayo kakati nkugamba hmm. nti ebyo baganda baganda baganda uliplay the president's speech and under what circumstances did he make that statement anti mubireti okay yes kwanga nubibajayo kakati nkuhuli nti kabaka katonda abayambi hmm. kabaka is talking kabaka is in easy senses kati what do you do the government should appoint a panel of doctors ani anabesiga ee eh, nga nabali webali abaabwe mm. kabaka akyayogera tumanye ekituufu kuba bamugyewa ani abadde amukumye abadde amukwese ani and for what purpose tell us because wali the goodness wali yes ayogera kakati the president should be involved with him himself ojikira nti tamale nda katono ojikira nti babika kukusaba sanje kabaka ne baje olugamba ne yali president ya vana anti president ya vana lwachi ya vayo nga mayi katani na yogera they have a whole structure in mengo nti kabaka kabaka yesaba taka yakulira abataka ba buganda bwe badde bali rudda wanga mukama wabwe talabika abalagira nabo bambe jabala bisenga bali surprise kundabika yi ngatomujukira omulange omumbe gyeyayogera naga ntitumulaba hmm. ewiiiding eh, him kakati katonda abayambye navayo nga mulamu this is when the government should come in this is an opportunity shouldnt miss let him talk abaddewaaniabadde amukumi anaabadde amulemeseza if he fought his way out kakati tufunye omukisa yefe it was announced otherwise singa ekibuga kyako omuliro ekyotutasiza waliwe okwagala sente okuli ku nabagereka ne mayega tekubangayo mayega ne nabagereka bagala nyo sente this is the problem yes they looked at this issue as a, a, a mango institution as a venture kisakate kisakate kisakate kisakate kisakate kisakate kisakate kakati if you turn asian institution into a commercial entity ate maika ino kumanya if nabadde maika yampita wadanga neyeze wadanga nga twaimbidde ne maika mmengo ani gwe bafubutulayo <laughs> ate katikiro maika achada mukulinye mmengo buli katikkiro wa buganda akuwa okujjaku ngaawoni pawulo kavuma yali mu crisis ya mutese muwaŋangusa yasigalawo baliza mikaire kintu mayanja nkanji yali mu crisis ya 66 ate bonna bamutima owomutima aba mugazi owomutima talya bwakatikkiro tasefakiti mm. era mayanja nkanji yali mu crisis yabawonera watono mumaaso omutwe hmm. mekaire kintu n'abalimba tiyadde akajiiko obukiiko ku ttaka lya buganda amasaza gavaayo namusaayi galiddeyo namusaayi bamala omu kuba referendum naga tugende mu kooti yagenda mu toyi nga olukiiko lutudde emirundi esatu ngaentuyozumuizamu abakazi bamukuba samwogere yabawonera watono kugunda oligyonotiya olowalusimbi yabawonera watono kumumuli obubatula obubatula abaganda babatula babatula ate bakyamuliika maye gata navamu mumotoka yokugula enyama amayinji agamukubwa amayitirivu nakuma kabaka bwati yakikoze therefore is the interest of my nanti nkubuuliza hmm. nti the kabaka in that condition nabagambye nti ewazana wali twalinawo omusajja nga mwitakajimale kati mugenzi yafuna accident naye nga yekyamani wekyalo abantu basasulira ambulensi nebamujemulako najja nedokitawe kucupa nebamulonda naddayo werithe kabaka go from here eyabadde alabika bwatyo yagenze mudwali yagenzewa bwaba yagenze mudwali then what was the problem mayiga ayina bakatibadeputy mayiga should resign e- ekigwawo kigwewo nga takyaliwo I'm telling you. Gebagas Gomwad. Yes, Mega must resign. I taking responsibility. I resigning. If anything worse happens, I jackway again that. This is how we can save himself and the future with his family. Abaganda Bawalana. Abaganda Bawalana family. Zinakulize yige imadu. Jinalinga tatawange wakumbalu. Ngaluwa wisa zabumita sekanyo. Mm -hmm. bagamanga nti mwala basakanyonyi atamuteesa omuzukulu yesimbyewera bamututta emisinde tebamuwadde kakati mayiga obaenda situationi yagite honorable hmm. situationi agikoleki tu njagala obbabuulira nga bwekiri ku kesi ya organize omusango gwa organize ogumaze ennaku omunaana mu serena nga teguwogerwako mu mawulire do you believe bukedde alumba buli muntu yenna n'akuba n'abali luddawa kode nti bukedde get a picture of the kabaka eh, anti kati kabaka bali talabikanakano eh, eh, mwekoli kano akabeera omufere kanze n'omufere suuti kabaka akawadde obwami kabaka agaba ati obwami akasajja akakubya abaganda obamalamu gavumenti paka nebakakutte ku nkwana nobugalubindi bwako kati katambula katagala ngaoyo omusajja bwa katagala kati kekwekabwe kati onaddewa abantu bebakuba bakulini bakalindidde kafulumye bwero katulinda kulu byafulume enjogoli jabagwamu oh, eh, okukuba nga abanne mubonoona fe tetuli babugingo yebugingo ayinza okuba ayina katonda we yakiza nze tonkuba tujja eh. ah. eh, eh, ku feezi tu nokaawutuka buli feezi toyina kunkuba ne tuddingana no beabasajja bano ah, nembakubaate mbabuulya nembagamba nti nkabateranga eŋoma hmm. nkabafuwanga omulere hmm. nkabateranga amadinda hmm. nkabateranga entongole nkabateranga endinga gidi hmm. nkabateranga mujaguzo ebintu ebyo ebibuuzo ebiri mu bantu okuva emulago ago okutuuka ekyapa kati yes. wali, wali wetaaga chopa hey. kakati sewanda gine yakkiriza nti yes. yava mulago yava kololosewanda gine yakkiriza nti okuja saabasumba ekololo okumutwala ekyapakati mchopa omwali n'abafamire baali bagenda mutebagere ne sewanda giwaddekugamba mm. nti pulezidenti akwata ettiimu tansa these people buganda tekolera buganda tekolera ku logiki sekabaka mutesa bweyakisasekabaka mutesa bwe yakisa omukono e london beni kiwanaka yagenda ewobot namuga nti nzikiriza mpangisa enyonyi sekabaka mutesa enjole tukikomyewo obot agreed why kiwanuka believed that bringing the body back would insite baganda bajeko obot obote nga yagamba nedda bagikomyewo bamatire nti oli yakola ki hmm. akasajja nekakuba oluyimba lwako mu 69 zogedde ejali jali naluwema laba endege bwezogera zogedde ejali jali naluwema nti kabaka jali bawema obuti era baganonye nekayingira ettaka e, kakati hmm. nebagamba beni kiwanuka ayagala akomyewe bakiziganyiza nobuti akomewo enjoli ya sekabaka muteesa bagikulule mu kampala ku land rover sekabaka muteesa omulamu ayina enjole byombi bituufu kubanga zogede zogede gyali mulamu kitegeeza nti omulamu eh. ate boga nti enjole bagirere bagikulire kulaatuyabeeramubyombi bituufu so nga state zo byazirina nga mulamubakomyawo enjole amin yakola ekintu kyekimu bagirabe bamatire omuntu yali asembayo ku luguudo lw'e masaka eyali asimbye layini yali busega omusajja najja n'abagamba tebanenze ndabye muteesa yennyini nasambanga naye omupiira yayina enkovu gwendabye bamukuba ne bamuttirawo abacyayina bawumba eh, eh, kakati osimbye layini ogenda olaba ekiwumbi kyabacyayina era mayanja nkangi kyali kimuleetedde obuzibu mayanja nkangi wekomawo okuva ebweru bamubuuza ngaakomyewo bwetwagenda bwetuli kyeyabaddamu kati nebamugamba nti akasajja kumanye nga nkaji zebamwagalako mbaga nti byekwogera tebitegerekeka kabaka akagobe mm. nekagamba nti ah, kalizainingemu 66 nekagaana kabagamba nti bagenda tukuba tugende tusolovingeisi kuba constitution yankaga mwebiri yayinamu provision ti if the two sides disagree the matter will be referred to the polivy commission i think the high court of britain but that was no sense an independent uganda ate referring eti ensonga zayo mm, bali bapropozinga ne gavana mm, jeno kati manaja ankanje ne bamugamba nti gwe watulimba nti jali ulate na chuse kati mutuagenda wetuli haba gandhi muli baganda kabaka ba mubika kabaka tabi kuwa haba ganda ichotu tikizi kitabala wa umulangira mulala <laughs> maanje mbibaganda hey. kakati banoweche bata manyi nane baganda don't understand the way politics operates in Uganda tigwerizo ni ngeyo jolimu nti omulambo gwa saabasumba if what were the purpose of taking the body to, to kisozi mm. because museveni had paid the last respect nemizinga negivuga function negwa mm. how could this body be at the same time be smagod mm. eh? mm. ate kutwaliwo ekisozi for what kati bafaza bagubajjako bagukola batya eh? mm. kati kyenkugamba nti time comes when the government loses public trust everything becomes a referendum imagine lwaki wamala omusajja bwe yamukwata ne government nemuwonya did not implicate government kubanza esitoli nali njimanyi bulungi nti erimaana yali awagira rpf kakati ne bategeera kyaki yawano ne bagigamba nti erimaana awagira rpf era bamukubira kwa lutaale kakati the man eyajja eh, okukwata kibisobo wamala was the rwandis agent hmm. era yali ayogera he demanded the, the, the arrest or dismissal of uh, bishop erimana then they brought muhwezi muhwezi ngaolunya rwanda luli fake muhwezi masikaledi jazi erimana they wanted erimana bamukwate batewamala when Wamala was saved by government forces mm. did it boomerang on the government it has it was at that time mm. Kaira was assassinated Museveni came up and explained we don't believe in assassinations mm. people wanted us to assassinate Mwanga we said no people believed kakati today mwina ba bloggers beba sasula baani mm. tigwe emoto kakusansira javu kagweto jirina nina niya singo kola sijina chitu yes mm. ania ina senti kuvangu ujozi wabwe boba looza nti eh, ababa kolera kasita gwe asante ya punda ni mateke and the kabaka should not, we should not expect oh oye oh, yali badde na landa ni mubakugu naye do you know why bati omuntu alamba kugu omuwala yali mu parliament gendo obuze omukazi alooza nti ayagala bba namuwobutwa kakati omuwala nabakaga gende south africa the girl was frustrated what again south africa why going to south africa these south african doctors will reveal tianye dobutwa it would implicate this woman baamulemesa omuwala najjana ewange ngaakaba nemugana nze nakolerakikanti nkubuli no he must go eh, independent bazungu kwiruteriyoakiyingiremu kubanga ekigotubumulanga on him yetabiwulira mu byalo mutemubiwulira nze mbiwulira nti eh, ebyo byayogera batugamba abaganda bajja kugwawo abaganda bajja kgenda luddawa abaganda bajja kukolaki mayiga baleeta muleete kakati archibishop lwanga yagenda okumwalira obuliri yateekamu obutwa oteekamu olucwaayina omukazi ti museveni ayambe mayega mayega dewatulemayega colan emergency meeting both cabinet and the ruchiko agende kubanga nebwolaba enkola ye kakati fe tulina ebintu byetumanyi keke ya kofi niyoleta yaanti kenkubulire kubanga waliwo akavubuka buno obwali obwambabazi naye nga bukyabba mu seven cent bwamuwako entebe ey'olugalamirizo nembuga bumugamba agenda nebumuwirako nesaawa ntayimu apo this is politics of symbolism tumusoma kukusikisa obusimbu yizimu nti oli ayina kyakuwa sawa sajia ze nga hmm. emikono itadde mabega yes kabaka wa buganda tazingira nebatu gani tika sajia ke mikono mabega aba alanga trouble yes aba alanga chizimu yes ndi bubu wambe wa na imbera sinu nji kitu nitu asikulide definitely hmm. nono msirikali yaba damu tangiro gena mba mauli kite geza yizimu mwere is sharp yizimu mwere is still sharp let us capture this moment when yizimu mwere is still sharp is the interest of government yizimu mwere is still sharp to call an interparty meeting in so a, what in a, investigation yeah. so like, yeah, did, how did he storm out nga nekanzu nze mukazi wange yanzigalire bweru mwete mwanzigalire agoyenyini wagamba gwe ne bwonova ewuwo ku pologulamu sigenda kkuteekako naye nakugaliranga nayo nga <laughs> naye gweyo yavuddewa nabagereka ali luddawa akiriza bawo nafuluma nekanzu eyepeesa kati yakya yavudde mu komera yavudde luddawaoyo ye tekyalina kaya this is what it means he stormed out of the gun kakati eggulo bagemba mulebiko capital stropersnti kyenkubulirakubulirati kyenkubulira kiri kimu nti a certain force is behind this and it will opinionate the whole situation why nrm egenda eyina ekintu kyegamba that is, no, is nan issue a nan issue to who wano bwebalonda akakiiko ka constitutional affairs tebatekako musiramu nomu neŋamba njuba nti amunosinga emoze muthea nagaie nanish t kasujja and medical gwa we appointed later edrankad ngono bwe yaŋamba njogera newaddanga kakati waddanga noyeka tugende ffenna gwe omusajja fe mubaganda tulina ebitukola nebitakolebwa omwana aba mwana wa ŋoma nokangabaza engalabi mu kibuga engalabi engalabi nti engalabi embajjulemu kabaka agiyita wakati <laughs> engalabi kunantawetwawali engalabi kunantawetwa babajambajja egikoneko babajambajja egiwinyeko eyalibatengoma eh, eh, ye wimula engalabi ekangabala etya mu kibuga <laughs> nga baganda bagiyita musekera nyuma omusekera nyuma engalabi ekangalaletya mukibuga omwana mayega mwana mayega tabuzabinga kalica ya buganda yonna nzenabagamba nti muzizi ekidizayini Eh, Dr. David Sali, Professor eh. Sali, ne, ne, ne, ne mganda wa kachima eh. eh, kwe bali, ne eh, yes. kuhuli ni zambatu eh. ya mchika na ah, gwa Haa, sali, ndizi ya njavanyo eh, kat, Professor, ndizi ya njavanyo eh, Professor, eh, ngala bi mjikube mjijia mchibuga E, nilikuwa e, niliku nato E, ngala bi teka angabala mchibuga Tuwe kwa pota Kabaka tasobla kuhita mungala bi mbaji Ne, nzanyu se Mumujitunuri Nzanyu se E, ngala bi esimbo la yuzi ingazi Kumbanga Kati urudu urumu ruwani, maye katuburi <laughs> Sali diomu yani, neno yani Iii, <laughs> kati, buyari bade ngoma Nwari, ndina, nabagamba kwaita, nabagamba kwaita drunkard whatever you do mulete twere ekiro ekikube mukigyewo nti bakitomedde engala bitekanga bala mukibuga ate era mutunulire ennyo mumanyi nti situation eya sabasajja kabaka omukama webunyoro gyalimu nobwebunyoro bwalibunyoro bagenda nibamudisaminga nimudisaminga nibamujako emmuntu anti era bajjawo katikkiro bajjawo katikiro nebatekawo anatunda ebyapa ebunyolo ebunyolo olwamafuta ebibere tetudda mu speculation hmm. god has help us the kabaka is still have a sharp memory mm. is talking mm. uh, we, all what we are saying mm. let us government move in mm. to save our selves kubamu babera muyinga fa baganda batutta mm. chovana nzi nkuwa bana abana mm. abaganda bajja kututta buche nyumba yange bakole ki mm. so kato fa babera mu bantu fa babera mu bantu abatagenda ku provide a solution listen it was when we talk listen it was okay listen it was tuyanze nyo tuyanze kitambale niyanze nyo niyanze kisolution ni tuwa de eh, konsonge kubanga chibade chukuru nyo eh, nyini dala uh, ah, karema jangu okole nze kanvo ni tamale ka start wuzo eh, okanga bazengala bi mukibuga nabuza nti oludda lwani eh, oludda eh, lwani omwana je ngala bi mukibuga <laughs> omwana tayina buwanga bwa baganda bwona engala eh, bitekanga bala mukibuga ate nkomole mukikebere wagu nkomole abazadde n'abakuuma abaana apuli ono mutwale abaana bamwe bonna abali wansi w'emyaka 15 awajjanjabirwa awakuli okumpi basobole okufuna okujjanjabibwa n'okugemebwa okw'obwereere ekiriisa kya vitamini a n'empeereza endala zonna ezeetaagisa okuyamba omwana wo okulwanyisa endwadde zennamutta so nga zisobole okugemebwa buganda riot eyajja nu cbs bagigadde naki now that we have seen the problem it would be in the interest of museven as an individual and head of government to, to appoint doctors to cooperate with the member doctors. ati kati katonda atuyambye kirabisa is a public issue mm. yes it's a public issue let the government envelope itself in the health of the kabaka oyinza okubanga mingo terina resources oyinza okubanga tabadde accessible kakati kino ki ayinza okubanga naye okufuusinga kaŋŋende abantu bange bakole ki bandabe hmm. ee ayinza okubanga naye ekikoze to force these people to become a public issue kakati ati if you don't debate it then you lose the point this is when government should come in all of those doctors you are saying aba commenting they are, they are speculating we can even constitute a team of doctors experts oba naavano ne bamutwala mu ddwaliro ery'amaanyi how many people bambagamba bulijjo nawandika mu katabo kange nti omwana wa pulezidenti beyagenda okuzaalira ebweru bagamba nti museveni yakikola kubanga tafa kubya heresi nimbuga nno museveni has invested heavily in heresi but people want go abroad for uh, medical treatment for many reasons mm. nabagereka yazaalirawa lwaki tazaalira mwalbert kuku der må sige det sådan is, der må sige det sådan is. Kan jeg sige, kigge til gejsen til gund, eh? Kigge leder til at gå af kub, kubanger social development. Leadership becomes comes at a surplus level. Abafu tibaba na kabaka tibaba na leadership. The kingdom of Saudi Arabia started in 1933 after the discovery of oil. Obwakabaka wa Saudi Arabia sibu wamfu. bwatandika lukumulenda asatu mwesatu obwakabaka bwa saudi sibukadde 1933 ngoloza empera bokasa yatataddewo obubwe singa yalastinga naye eri akulietinza obwakabaka obubwe empera bokasa yafuuka empera not because of yankos from the royal family naki so abantu buli lwafuna administration leadership consumes nti ababaka ba palamenti bonna mugenda bakulya emotoka za miliyoni bina yes leadership comes at a surplus level mm. if you cannot don't have money you cannot have a leader a leader leaders consume they not they don't produce that's why oba oli mwavu otya you must have embassies oba oli mwavu otya you must have a presidential jet ngaonaalinyayo abasaabaze ekitegeeza leadership erina weetuuka wethe oli mwavu oba ggwanga lyavu oba litya byotasobola kwewala kakati now that the issue has come out buli omu nakitunuulira nakola atya nti gavument yawano ngimanyi nti they take a long time to make decisions batekinga long time okujjako ngaekintu bagenda kukiryamu they talk a long time without making decisions bagenda okwesanga kakati gwe tuli yagamba nti kabaka abuze kabaka abuze president abagamba nti why do you uh -uh, gamba afudde yes bamubika what ba was mengo doing mengo yali ekolaki they have their radio station what warranted museven to come out ayogere kubali ku social media abaali bakola where was he concerned yagenda okitegeera nti generating tension nebo bali tebakoze eki tetulina mumengo minisa wa information taliyo emengo teriyo mengo teriyo minisa wa herefe badeputy prime minister bali bameka so bwekibanga mumbeera eyo nga it can cause us trouble and tension the government must move it government must move in bakolagane ne badokita baabali e nairobi gye yagenda batekewo a e panel of doctors twagenda ne president e vaticano nga waliyo papa john paul oli eyasooka wen the second time ngaaliyo who blessed me naye oli omulala president nabagaa nti the pope is improving now nti yes we got another doctor oyinza okulemera ku dokita omu nga ye kyalaba kirala waliwo wano a prominent politician yava wano nagenda e south africa kyatadde gundi plan naye dokita namutunuulira ate waza uganda namuga nti gwe kizibu kyolina tolinda nakulinda yiwagoin to go back eddagala lyebakuwa likadde eddagala lyebakuwa hmm. lyakaddiwa dda lyava dda ku mulembe thats the problem many doctors buli muntu badokita aspeculatinga nalowooza kino nalowooza kino nalowooza kino depending on what he did musobola okuba nga mujjanjaba bulwadde bulala for long time why do you stick yourself to one doctor you have an expert of good of doctors because it can cause you trouble you when you study how even if you say that he forced his way nabaga njagala kulaba bantu bange there must have been a purpose there must have been a decision making especially he wanted to send a, a message a message maybe he's not well treated you, you look at his movement he goes to immigration to get his passport muswati yagenda mu hoteri ne mukyala we bagamba nti mu swaziland bagule emmere bagitereke if there is no food at the palace why did he go and eat in the hotel a king who is supposed to eat at home agabule n'abantu thats the politics of symbolism what had happened what had happened bana bakyayira bakitaabwe fetubagamba titata omumuyinza okumusanga nekanzo ejulifu ndya nti bwozimuwa ah, no amulaba gwe continue buying empya monitor yimu gwekyamuyina nomuyina monitor kakati ayinza okuba muyinza okuba nimuddaawo nga mulowooza nti mengo has money nga tiziyina nga mengo tiyina sente ezijanja basabasa kisoboka ndakugamba kabaka bwe yajja wano batonda sente miliyoni asatu bamugulira emotoka omutaka wekika kyekinyomo gwayambadde nazikwata ziraga wawava muno wali kukula mumotoka gwayambadde bwatuuka kuwidya mu house nabaga nti bazikulunguddemu ekiduusi wano netawuluzaawa na gwayambadde bamusanga saawa kumi nabiri makerengo bwala busatu bumuweeweeta naye ngaezaabadde miliyoni motoka yakabaka bagigula did they buy it? Mutoka ya kabaka baajikula baaliizinga miliyoni asatu. Naye Ssaabasajja alina life insurance. Yes. Ssaabasajja alabirirwa. Yes. Okusinziira ku tteeka erifuga yes. abakulembeze yes. abenno. Ssaabasajja alabirirwa obwakabaka. Olwo sejja ya wano olwo nze sibeerangako mu state house. Era alabirirwa. Sibeerangako mu state house. Ssaabasajja kabaka n'ajja mu president's office mu office ya miliyoni atuulamu. nga sente zebabanja ziganye nakibinga ekimugugumula nagugumukano kiki at one time nakibinga called me nga alina miliyoni zerukaaga baze baliwereze mu ttaka lye gavumenti etuteriizi tebazimuwadde for mwathan eya bwe basayininga ebbaluwa ebibbi byomu finance nebimugamba tiendo ebbaluwa museveni gyakuwadde feeke tesasula nampita nga basajja bambulidde ekituufu mukamawe yanimbye i eh, went back nimbuka ti abomufinance bagambye bakungulu ti ebaliwa gyemwamwadde erifeeke tesasula eventually was paid his money and kakungulu yomu ku batonenya abaali bampadde ku sente abala batema butemi so therefo polosija ya gavumenti polosija ya gavumenti sente za gavumenti okutegeera ani museveni kanapruve money nizimala ebbanga nga tizikoze eki kubanga what you don't know museveni samin thats what i explain to people tinze hmm. president museveni nga yampisa entebe nga napointment ne sudir oba ne hawu oba nekirumira oba abagaggaba nsooka mubano kuba akaabano kagwirawo naye nja kubeerayo mpeyo esaawa bbiri ezekiro basatu wanu nyinza obutamulaku t ajja kuga ntigenda gundi azikuwe nzitambula emyezi emeka museveni talina sentensi ziri wano nababuuza nembagambo byafuuka bya mitendera letmiter yo who knows the statehouse comptroller of kigali statehouse who knows the name of statehouse comptroller of daisalam o nairobi But in Nachobi has to go to parliament with a begging basket every four months, quarterly. Where do you find it? The committee of the presidency in the parliament would know this is a man who moves, who is mobile, is wanted abroad, is wanted here. The constitution of Uganda tells the president to, to address the country once a year you must visit all the areas of uganda to make a proper evaluation of the country this is why in many areas state loges yeziri he says in kalamuja namalaiba he says here nabaga nti walaike omusajja alina omwana omugezi ngaazanya basketball azanya tennis azanya soka mugezi mu kibiina mugaidi kakati it means nti omwana oyo ajja kutwalako sente nyingi kubanga buli muzannyo guyina equipment yakwe gyegukolaki gyegwetaaga kakati yefu complain kitgwe waliwo n'abazadde abajja ku ssomero nga baza okulaba yadde emisinde ngaomwana we taliimu nemubapafomise nga taliimu nemubazina obuzinya amazina nga talimuliimu nemubasinze bannaabwe nga naye azatamye olunaku lulambo nzisina mbulamwana musiru ku ssomero never you perform badly you don't see you see your mother there sija kuswala if you don't perform well kusomero you don't see me i don't visit you kakati look what this money ndinachobe goes to parliament every four months and these things bikwati biraganye hmm. that's why ndibatwali tuzika kakungulu mm. pulezidenti pulegidi eveeko fuka kungulu kigundu nagamba nti waliwo abalimba nebalimba n'abakadde kakati omukadde oba olimba waki ngaatakinga pulezidenti hmm. but kakunguluzi veiko leta kem but itakes time kakati abo bakadde ngaabo abantu abakulu abo tebawulire emotoka yalwanya abalamuzi ababiri principal judge neyali chief justice eveiko ke nga yeriwo yokka yempya chief justice nagikwata nema mu designing eyiye oba mulemamu oba awenyera kakati webaleeta eyo eri designed nalowooza nti eno gyabadde nayo agiwa edeputy ye ntabwo oba yagigaana principal judge ne mbagamba the man is collect motoka z'abantu zibeeramu amalogo gaabwe gomala gagituulamu genda mu paaka obabooze oba emotoka gyebagobyemu omuntu ogitulamu netuuka gyeraga tebazivuga bulijjomupaako eh. mwalimu omusajja nga bwotikkira mu namba ye enkuba etonya mu motokayo nebagidukamu wangi naye bannange tambale tambale onjagaza ki kyekiki kati mulanga baki abali ku akyembuuza mwekibakoze that's why you don't believe in these things is because mm, muleba bafere <laughs> the miracle makers are there <laughs> mumpaka nnemisana tuku enkuba neekyo emyaka gyemmaze nga ntegeera nsoose kuwulira nga gwokinyumya ekyo <laughs> ah, ah, e-, kyogenda kikeererako <laughs> badereva tibaliita okuba mudereva omu omulala nagikwata ayita okuba yateekamu ekitakumanyi <laughs> ba nekikubya laddu kakati wano wekikulafuti nti nabaga nti no ntabe oba mutuufu he cannot take over this the, the old vehicle buy him also a new vehicle yomuji we junior we kuba nti abo bayagana mmotoka kati ngeri design kati kyambadde nkubuulira nti the vehicle the president promised kakungulu mm. had to be made eh, mu benzi by order to design a mercedes benz mm. suitable for an old man mm it took time to arrive mm. and kakunguru die mm. but museveni being what he is emotoka mm. ijidelivering mm. osomutabani wajirina so procedures zino you must understand the procedures the availability of money to the president can send you there naye nga naye akimanyi golaba abagoba golaba mugandisendera mubazi byabagoba they come and explain mm. as you people you are generous because the leader must be generous but your generosity your generosity uh, depends on procedures respond with the resources available mm. yes kakati nina bano mufuma babwerere nabo tebayinza kwogera bwebaga nti tewali sente you don't believe it hmm. nti nti mu state house muyinza obutabamuki sente ate mbuza in many cases i buy my own fuel mwiyi mmotoka gikulira amafuta gange kuba ekiseera kyogagaliramu eri teziriiyo anti yinza okuva wano nogamba kakati kangende amafuta nebateekamu litaaga kakati lita asatu gabale ate nga emotoka teriiwo opangisa sente mmaka tugayinza okuba nga tegaliiyo because disa bagali kusoni nga basasula mm. ebayinza okuba tibalina sente ekeni ya thainstitution kati those who grew up in plenty when you tell a man eyali musethouse during amenis time cannot understand this in opportunity time cannot understand this tekisubi kuba biri byali byakigweraoyabuzanabakozibnalinabkimisanababuza goyina enyumba oyinaki nga terinamubuuza accountability oyina enyumba wano ndaba nakyo oyo buli ssaawa agenda mu kakiiko omukunya ku accountabilitynkiwandika mu katabo kange the history of media in uganda ti amin loved his journalists ne team why any dictator will invest much in sports why it's only through sports that his national anthem is played at international functions buli dictator yenna omupiira guba waggulu bakamuzibandaoth korea gone to the world cup north korea wakiri bateekamu artificial neba kuba empiso era egendeyo kuba it is only at the international uh, eh, gund conferences mm. that your national ansem bano batibakyawula timutwala batambadde engatto bali mumakanzu no which is competition is any function where you see your flag raised and your national ansem played it seases to be competition it touches on the dignity of your country that's why in many cases when i examined fundraising i told the security that i cannot i don't believe with this you take an entry job with 30 people to, to dubai you end up getting $50,000. You go to America with 30 people, you raise 30,000 mm. kakati eh, yeba is that a commercial venture you are either taking people for cheyo mm. oba tour oba tour oba mm. uyina omuntu gwolesya sente okuva ebweru nti bwainakugandi emotoka yo bannayuganda bebajimugulidde nti wayi akadomola kamataka akalitenya wakajewa nti nakakami mukapa yange ayina ah, ugandan is abroad mm. they cannot raise this money no they don't have this type of money era bwolaba gavument eyensisinsi kubaka kati motoka ya bobaine eyina gyanalizingako ebintu bisatu ti one abomulivin authority abagisa baali bamanyi nti bobaine agenda kuwangula two bobaine abeera excited nemotoka eyo teyali gyogedde mm. nti amatikali era nange awo nalabira nti kubanze singa nali nze mm. naye buli mumwantu alina kyayagala mm. nze ate nebwembera nga nfunye ekyansi egula amaddi nenjiyisaawo sirabana lwaki njogera olwo noomusajja ayina ettaka babiwaini kwalina ekibanja tondimi tinayita loyawera ongoya nemugamba mwegule nagana kakati ngenda ditunda mu gavumenti tebankolako noise tiate gavumenti ebuze bobiwaini you gave them the first offer kitegeeza naye abamuhandulinga naye sibaki he doesn't have good handlers yajjanyeyipikamangunyonakuanyamaye olwesi twogera ku bahandulas bano naye e, n'abantu abamu tebahandulingika ah, ah, abamu eh, baba tebabalina tebabagala mm. An advisor can, I'm not obliged to take your word. Exactly. But a handler means anti kyekyo waliwo betulowooza nti babalina nga tebalibalinakubahandula amaanyi gaago bameka basobola okugakkiriza olaba engeri gyonyonyolamu handola bameka basobola okukkiriza handola amaanyi ge ago agamuteekeko si bangi tugenda mu conference gwe naddala abakyala tugenda kubeera mu serena amataala ga sereno lwe galufuula lwa redi telulabika ku tv lubika mu daka mm, yes ehandula masibya an expert a public relations manager and a public relations officer byamba njawulo a public relations officer is part of management is a manager a public relations officer mu magye masibya geno naye kati nalaba omusajja oyo omanyitembajereganyo e, e, gondi helicopter yagenda nebambula enyumba y'omusajja nga batutta omulambo gwa kibisobolwanga n'abagaa nti that mwana man, gwe babambulidde enyumba musteroids it was nemugamba no you are not serious that this man know even where your office is you went there the helicopter blew up, up blew off somebody's roof you must UPDF must go there if Museveni can stop to compensate a god of a mwananchi it should be by the time the helicopter crew left mwali badde mumaze nomuguli ya ten dawudubya nada timu twarive in the area infactwaliwo nomulala enyumba yo basaidi yemukono ekota gye yatikkula era bagendayo obugenzi ne bajasesinga tebyalimu ebyo tuwandiika ah, ah, ah, e, e, mumutwali e, etenti oba mumuwe sente ezokusula muhoteri yafukozimu the problem kakati nkugamba nti mumaje the public relations officer yali public relations officer manager public eh, oba ba communication managers must be general omwogezi wa gavumenti ng'ofuno would be at the ministerial level attend cabinet meetings attend second meetings why how can you communicate on behalf of the party gyotabadde It's a question of taking the oath of secrecy nabanga mu meeting abeeramu n'amanya may i found my work at state house in spect of the humiliation i went through but when it came to the side of the president i was okay nze natulanga mabega bwa meeting so that he recognizes me and tells me to, tells me to get out in many cases yandikanga it gives you information to when you are arguing era nze sekwikako bamuwulire hmm. when you are arguing naye kakati kugamba otya ofono nti omwegezi wa gavumenti ngaate mukabini tatuulayo izo nti ati the ministeryolevu seeke tagituula muhawu yimasibe oyina omwogezi wa gavumenti ate oyina minisita wa information this man must sit in cabinet even if isoteko nti ate kokasi ya nrm oyina omwogezi wayo duplication of services ofono now would be ati kyankwanze of an old seat in all political uh, eh, eh, NRM organs. Yelibata tula yu. Yeka kati gwenawe, tobe, balie, eh, abama uli evoka saba kubuza. Ngo ganti gundi. Toyo gira with confidence. Finally. Zenjagala kweba za gundi. Ono liku kutesa. Nabagama ni mchufichu wa kwe panga. Panga. To, to, to, to, to, to take up and to perform solo. Why don't we humble ourselves and talk to the donor community? either government has agreed to institute an inquiry by investigating a riot even if it's compensation kati mwecho mugatteko neekirala abolish all safe houses